مثل برگ تو دست باد وول بزن تو لحظه هات سخت نگیر که جوشیش ندار فکر یار پشتید نبا آقا من همینم لعنتی من رنگ سختی ها رو کم ندیدم جو صبحونه نبوده دم نگیرم صبح بیدار بشم و شب نمیرم با کله تو ظرف تنی و خدروم از مکمل ویسکی و قفل بکلم زدی به بیراه بیرون جاده زدی به یکی بری باده پشتی وقتی کندی بر نگرد هرچی باز کردی در نمد نشو هیزم آتیش جنگ پاش در رو از عرصه تنگ در نبر فکر نکن که برتری خیلی ها که از من سرم و اما الان بدن عقب جا من تنها خداست پشتم و سختی ها رو دورا کشتم تو متکی به همین باشو دست بذار رو زمین پاشو پدرم مادرم برادرم درست ایدی گوشش نون تچی افتخار شغله لباس من بکن تنم یه سربه یه سرطان که لخته به قول پوز پشت پیرهای خم شب بگاه به صبح بعد سیر پا بازم ده بده که بیمای فتیره که طول کفتار نگه شیر لاله کرد علی نمیمونه علی لاله درد دل بهت ندادم زلیل پارشم نباشی یه قطرم جدا میشم من های خشمت و پرواز قلم کوپای پشمه مادرم کجاست لا لا لالا من شریان شرارتم به جای شرمت با تو هم سر باز حرفه جنگ تنیش شو جای قصری درنگ تو روز کار من که نفس زندانیه نه نه به من نگه نجنگم یه ثانیه امروز همینه زندگیم رو آبه تمرین قرق شدن میکنم مادر من کلی هست طلب دارم پشت هر نگام کلی عقص تو زفن و دست شما نمیدونین اسم واقع این چیه یا اینکه این شعرها رو میخونه اصلا کیه بیت الان سی چند ساله دارم جنگم من بی تو فنگاره نشد دلم برای کسی تنگ بشه امرو دست مگ میاد پایین کیا برداره یکی پیچم که حساس نشم دارم اشغال جمع شدم باز نشم بابا پارکت دستاش قشن پینه بس من میخوام پس باس باشم بابا نداشت کسی به جز جیب من الان فاکیلشون میدم بیاد چی لیبلم یه جو قیمتو میدم مثلا یارو در بره ها ارزون دادیم جوونی پا رپ بره اینجا تبدیل میشه سر شیر به خوشخورای دور تو پسیر نگه دار منم گفت خوب نشی نیست شیر تلال ما که شیر خوش زدیم ولی میگی چشما توی کشورم واسم نبود یه ذره جا اونجا جای نیه تو باشی پسر شا من که بچه کار منم شدم بچه کار بله تا که ناده بهم یاد دانش رو بال زدن دیدم زندگی اونجا که میگنم هیچ هچی بل کنی بره به بیشترم میده چند سال فقط به سمت باد میرم تو که وقت دارم چند سبای دیگم حالا مردی که پدر بود و مانده میدی هفت سالگی رهام و تو سیگار داغ پشت دست و زدن مثل قورت چروکی دیگه ننه توی خسته جر خوردن و لب شدن حالت خلط صبح اول طلوع کنده شخص تو منی ایدی و گفت لیوان آب دبیر دینی صبح چای شیرین خالی و شخصی به زمینی شرم که کرز از پای برادرم نگاهی شکسته یک اینک خواهرم صد کن تو شمع که تولد خارش خشتک از روی تعمل عقده ریش و سیبیل و تیغ جان با جان بودن واسه کوزه خط شورت تو تنگ ده افتاد کردن عشق از درد زیاد بزرگ مجلس شعر با یه هزار احتزار و میت شفا باد مقدسی که مرجع دینی به لغات شقت زنا توی اتاق وسعت یک یه خلوی خلخلس فکر خدا خودش پشت همون روز همون رو که تو میپاشید همون رو که واسه چند دقیقه ای تن و داد و گره پول ناچیز رنگ روجش مثل نور آجیل رو پس دنبالش بوب ماشین میزنن دست بهش اما لاله و جیک نمیزنه چون اونش بنده به دوله آجی. خریدار تنشن نه بدجور به خونه همه تشنه است دنیا بده کار پش بد تک وای ساده انگار روبروش کشور کی میتونه باورشه تقصیر کیه اونم دلش میخواست مادرشه یه چی بگم شاید سخت باورشه ولی بدون یه سریشو میام با بچه دنیای گویه میدونی اینجا دور دور گل خودیه میدونی هرکی رسی زد نگاهی به پیشونیش چیزی بازار داغ کلیه میدونی اینجا خیلی وقت تو خطره بالا پایین رو برش گرفتار سر ماس رستش هرچی دوست بی پدره پر مغز بیونره ولی آزم ناز خاره بد خوش چرا نمیمیری انتهای تا دست شام آخر قدر زنده رو ندونن مردن آقلانه است همش اش میریزن و الوات لپه خدا بیا مرده نصری گرفتن و بردن خونه هنرمند مردش خوبه میشه آدم از جسد تشکر کنه لباسات بریز دور کفن مد شده چرا نمیمیری شام معروف چی استعداد داری زنده بمونی شاید حروم شی کوک مرده گاو پیچلی سفیده اینجوری نمیشه بخوای رو بدن دیده بشی باید کبود شی بخوای با تکس بندازن باید معلول شی میتونی روشن مثل سقار تنور شی ولی باید بسوزی و تموم شی چرا نمیمین رو و منکر شهید مرتد برعکس ایز دولت مرگ با هیچ کی تعارف نداره و میاد از خریز رجتر قریب مردن ترسناک ولی خیلی ها گریه میکنه چون که تحت تاثیر روزن هیچ نه علت نه دلیل محکم به خدا دونه های تسبیح چی